असलकम मेरा नाम है मोहम्मद अनिश और आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं और आप अपने यूट्यूब का एल अपना कस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे 100 सब्सक्राइबर का हो जाना लाजमी होगा जब तक आपके यूट्यूब चैनल में 100 सब्सक्राइबर ना हो जाए तब तक आप अपना खुद का कस्टम यूआरएल नहीं क्रिएट कर सकते तो पहले मैं आपको अपना चैनल खोल के दिखा देता हूँ आप मेरा यू चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अजीब गरीब यानी कि यूट्यूब का खुद का क्रिएट किया हुआ यू है तो यहाँ पे मैं अपना खुद का क्रिएट करना चाहता हूँ यू तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पे मैं अपने आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन होगा इस पर मैं क्लिक करूंगा और तो उसके बाद आपने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है यहाँ पे एडवांस पर जो आपका चैनल होगा उसके बिल्कुल नीचे ही होगा आपका एडवांस उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पहले पहले लाइन पे you are eligible for a custom U R L claim it तो यहाँ पे आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये यह देखिए मेरे पास मेरा ही खुद का यू आर एल क्रिएट हो रहा है तो मैं इसे ही क्रिएट करना चाहता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं चेंज यू पे क्लिक कर दूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो यू होगा वो ये हो जाएगा इसके बाद मैं यहाँ पे कंफर्म चॉइस पे क्लिक करूँगा और अब आप देख सकते हैं कि मेरा यू जो था वो चेंज हो चुका है और मेरे सब्सक्राइबर देख सकते हैं कि हंड्रेड प्लस हैं अगर आपके 100 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी आप अपना खुद का कस्टम यू ही क्रिएट कर सकते हैं वरना नहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक शेयर कीजिए ताकि अगर आपको अभी तक अपना यू चेंज नहीं करना आया तो आप इसी तरीके से अपना यू यूट्यूब का चेंज कर सकते हैं वो भी बहुत आसानी तरीके से थैंक्स फॉर वॉच अल्लाह हाफिज़